Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui je réalise une vidéo pour le montage des maisons MDF prépeintes et pliables de chez Mad Bob Miniatures. Ces maisons sont issues d'un Kickstarter lancé en février 2020 dont la livraison a débuté en août 2020. Elles seront prochainement disponibles sur le site du fabricant une fois tous les backers livrés. Pas besoin d'explications pendant le montage, donc je vous laisse en musique. Tout est indiqué avec par exemple les moments où l'on ne doit pas utiliser la colle, autre petit conseil, n'hésitez pas à mettre un petit coup de lime de temps en temps pour ébarber. Bon montage